उनके उनके पेरेंट्स उन्हें भी अगर वो पढ़े लिखे होंगे उन्हें नॉलेज होगी तो अपने बच्चों के लिए भी करेंगे पढ़ेंगे अगर उन्हें पढ़ाई की अहमियत पता होगी तो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देना चाहेंगे बच्चों के पेरेंट्स का जो है इन्वेस्टमेंट बहुत कम ही है तो हमें बच्चों के पेरेंट्स से भी बात करनी बहुत ज़रूरी होती है और खुद बच्चों का भी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे की अगर क्षमता नहीं होगी पढ़ने की अगर उसका दिल नहीं होगा तो हम पहले उसको बताना उसको पढ़ाई का महत्व बताना है कि पढ़ाई का क्या महत्व है लाइफ में अगर बच्चे के लिए ज़्यादा छुट्टी रहती हैं तो उनको हम कॉल वगैरह करते हैं उनको कन्वेंस करने के लिए कि बच्चे की पढ़ाई छूट रही है और अगर इस तरह रहेगा तो वो और बच्चों से पीछे हो जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको उसके मार्क्स अच्छे लाना है कि आ, उनका गुड स्टूडेंट्स में उनका नाम गिनवाना है तो आपको उसको रेगुलर भेजना पड़ेगा इतनी छुट्टियाँ नहीं कराइए तो उसको हम बार बार कॉल करते हैं अगर मान लीजिए कॉल करने के बाद वो बच्चा नहीं आ पाता तो उसके हम घर पर आ के भी हम पूछते हैं पेरेंट्स को समझाते हैं कि अगर बच्चे आज पढ़ेंगे लिखेंगे तो कल आपके काम में आएगा कल वो अपने पेड़ पर खुद खड़े हो सकेंगे खुद अपना भविष्य बना सकेंगे आगे चल के उसके लिए हम लोगों को थोड़ा फ़न करना चाहिए कि मतलब बच्चों को ऐसा लगे ऐसा लगे कि हाँ अगर हम पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा सा मज़ा होना चाहिए मैं अपनी क्लास में अगर जैसे बच्चे बोर होने लगते हैं तो मैं मूवीज़ चला देती हूँ ज़्यादातर जैसे अगर बच्चे बोलते हैं मैम आज पढ़ना नहीं है तो मूड के हिसाब से भी बच्चों के ताकि दूसरे दिन मैं उनसे बोल सकूँ कल मूवी देखी थी तो आज आपको पढ़ना है जब तक बच्चे कद पढ़ाई में दिन नहीं लगे तो ज़रूर उनको फोर्स नहीं करना चाहिए कि हाँ बच्चों ये आपको सम करना ही है आपको पढ़ना ही है नहीं हमें बताना है कि पढ़ाई मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है और ज़रूरी नहीं कि हम बुक से ही पढ़ाया जाए उनको अगर वो बोर हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि हम फिर भी उन्हें पढ़ाया जाए तो एक फ़न के थ्रू भी हम उनको पढ़ाई पढ़ाई करवा सकते हैं एक्टिविटी के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं